Namaskaram. My name is Neha, and in this video, I'm going to share my experience of Surekshriya and Surya Shakti. So it's been almost 8 to 10 months that I'm regularly doing Surekshriya and Surya Shakti. In this video, I'm going to share कि मैंने ये कब शुरू किया और इसके क्या बेनिफिट्स मुझे रिसीव हुए और ये आपकी बॉडी को और आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से हेल्प करता है बैलेंस करने में और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इससे करते वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और वो चीज़ें कौन सी हैं I am going to cover in this short video so it's been almost eight to ten months like I have mentioned so I started this practice last year and while why I started this practice was I wanted to do some kind of workout और आई प्रेफर्ड योगा मैंने जिमिंग भी किया है मैं हमेशा से जिमिंग ही करती थी लेकिन इस बार मैंने सोचा कि yoga is so powerful so let me try its powers so i went to isha Hat yoga center now why i chose isha Hat yoga center to be to be very honest ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था सबसे ज़्यादा नज़दीक था मेरे घर से तो मैंने सोचा कि इशाहज योगा सेंटर ज्वाइन करते हैं और गूगल रिव्यूज़ ऑसम थे तो एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है let's move to Isha's yoga centre so I started practising there और जो इनिशियल बिगिनर्स प्रोग्राम था वो था योगिक प्लस जो मैंने शुरू किया करना and that covers Surya Shakti, and Surya Kriya. There are many other small practices as well, but इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सूर्य क्रिया एंड सूर्य शक्ति में so Surya Kriya is basically a series of postures which are aligned with the breath and we have allotted particular number of breaths with each posture Surya Kriya इतना पावरफुल क्यों होता है बिकॉज सूर्य क्रिया में आपकी बॉडी के अंदर जो सन है जो हम एक एनर्जी बॉडी बोलते हैं उसमें सन एक्टिवेट हो जाता है so I I have not much knowledge about it but my my own experience is when when I do Surya Kriya each cell of my body breathes it blooms जब आप सूर्य क्रिया करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती है एक जॉय आता है जो आपको पूरा दिन फील होता है सो so, मैं योगा करती हूँ मॉर्निंग में I wake up around five thirty and from six o'clock to seven thirty almost मैं योगा करती हूँ और इस योगिक प्रैक्टिस ने जब मैं सूर्य क्रिया करती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जाता है when I am doing Surya Kriya specifically जैसे मैंने बताया कि हर एक पॉस्चर के साथ हर एक आसन के साथ एक particular number of breaths align होती हैं so it is very important कि आप बहुत अच्छे से and slowly and gently breathe करें डोंट रश ये मेरे साथ होता था कि जब मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी मैं अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं थी मतलब मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शुरू करती थी और जब मैं अपनी आगे होती थी because these practice we do with close eyes तो जब मैं अपनी आगे होती थी तो मैं कहीं और ही डायरेक्शन <laughs> में बैठी होती थी and I was like oh God तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग शुरू करी कि मैं बीच में थोड़ी सी आइज़ खोल के देख लेती थी कि मैं अपनी मैट पे सही पोजीशन पे हूँ या नहीं या मेरी बॉडी का पॉस्चर सही है या नहीं and one day of course teacher ने देखा और <laughs> फिर मैंने उनसे पूछा कि how can I stay in a correct posture so she said कि give a time to your body to actually imbibe and absorb this practice and now अब मैं आंखें बंद करके ब्रेथ्स को बिना काउंट किए भी सूर्य क्रिया कर सकती हूँ so the most important thing which I have learn in Surya Kriya is alignment of your body mind and breath it is very very important कि आप इन तीनों चीज़ों को अलाइन करें और ये तीनों चीज़ें अलाइन एक ही तरफ से हो सकती हैं जब आप कंप्लीटली फोकस्ड होकर सूर्य क्रिया करें इमेजिन कि सूर्य क्रिया करने में आपको टू टू थ्री मिनट्स लगते हो like for me it's almost three to four minutes because I do it very slowly but ये नंबर वैरी कर सकता है हर एक um, हर एक पार्टिसिपेंट के साथ so three to four minutes of focused breathing if I am not able to do that imagine how am gonna concentrate on other things in my life so where is my focus ये एक रियलाइजेशन मुझे हुआ सो so, मैंने सूर्य क्रिया मैं बहुत ही फोकस से बहुत ही अलाइंड होकर करती थी initially it was difficult but gradually your body actually absorbs your body in fact I would say every cell of your body will absorb Surya Kriya and ultimately you will be enjoying lot of benefits When I talk about Surya Shakti, it is more of a physical nature. So earlier I started with one cycle of Surya Kriya and three cycles or six cycles of Surya Shakti. But the highest number which I have uh, achieved till now in Surya Shakti is 48 and it almost takes 1 hour 15 minutes for me to complete uh, 48 number of um, Surya Shaktis along with the preparatory asanas. So you begin Surya Shakti or Surya Kriya with preparatory asanas. There are three preparatory asanas, which I'm sure your Isha Hatha Yoga teacher will guide you. So there are specific number of cycles as well. And when you will start this practice, you will be knowing about all these things. This video is all about sharing my own experience. So when I did my uh, Surya Shakti, initially it was little painful because you are stretching your body a lot. But let me share this one thing with you. जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो तो उसका पेन आपकी बॉडी में कुछ घंटों तक रहता है कभी कभी कुछ दिन तक रहता है but with yoga practice specially with Surya Shakti I have never ever felt any pain और ऐसा नहीं है कि मेरी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन सूर्य शक्ति करने के बाद भी जब मैंने अपनी बॉडी को फुल्ली स्ट्रेच किया उसके बाद भी I have never ever felt any kind of pain Surya Shakti first three साइकिल्स आप बहुत स्लो करते हो एंड धीरे धीरे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करते हो लेकिन मेक श्योर sure जब आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो आप पॉस्चर्स को गलत नहीं कर रहे हो this is what I use to do and recently मैं ट्रैवल कर रही थी और इस वजह से मैंने कुछ दिन का गैप लिया सूर्य शक्ति और सूर्य क्रिया में और अपनी दूसरी योगिक प्रैक्टिस में and I realise one thing कि जो एनर्जी मेरी पूरे दिन होती थी सूर्य शक्ति और सूर्य क्रिया करने के बाद वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिप होने लगी like i was not able to enjoy i was not able to put everything uh, in every task the way i used to do when I, I was practicing so this is one thing that i have realized another thing that i would like to share with all of you is keep please please don't do these practices without your ishahat yoga teachers it is very important to learn with your ishahat Yoga teachers at least for three to five months and after that surely you can you can practice yourself like i do nowadays i practice myself but teachers are very important so i take guidance i visit them time to time i am in the studio regularly so it is very important to be in touch with your Ishahat yoga teachers and learn properly. So, in conclusion, I would like to share that my body is more flexible now. I am more happy. <laughs> I am very healthy. And healthy means कि मैंने वेट लूज़ किया है या बॉडी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया है या बॉडी शेप बहुत अच्छी हो गई है ऐसा नहीं है the one thing which I have realised is my food habits. our food habits are disastrous these days but when you are doing these two practices आपकी बॉडी खुद ही आपसे बोल देगी कि नहीं ये चीज़ें नहीं खानी या मुझे इतना ही खाना है या मुझे इतना ही सोना है unnecessary sleeping hours, oversleeping, all these things you will yourself avoid. क्योंकि ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल हैं कि आपके माइंड आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी लेवल्स को एक तरह के सिंक में लेकर आती है so please start with these practice because I am really enjoying these practice and my daily routine is waking up at five thirty going my yoga classes started with my preparatory asanas and then I do Angamardana जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है so you can watch that video and then I do my Surya Kriya and Surya शक्ति सो समटाइम्स मैं ऑल्टर कर लेती हूँ कि एक दिन मर्दना और वन साइकिल ऑफ सूर्य क्रिया और सिक्स साइकिल्स ऑफ सूर्य शक्ति कर लिया किस दिन मैं one one cycle of Surya Kriya and thirty three cycles of Surya Shakti और forty eight cycles of Surya Shakti करती हूँ so that totally depends on the guidance of your teacher on your body क्योंकि धीरे धीरे ही आप नंबर्स इंक्रीज करोगे एकदम से करने की बिल्कुल गलती मत करना so I am really really enjoying these practice and these are some benefits and make sure that you are learning again and again I say make sure that you are learning with Isha yoga teachers because अगर आप कुछ गलत पॉस्चर्स में रहोगे या गलत स्ट्रेच कर लोगे या ओवर स्ट्रेच कर लोगे सो आपको इंजरी भी हो सकती है so all the very best and thank you so much for listening this